කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය ප්‍රමුඛයා සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ. මම කවිඳු විජයවර්ධන ප්‍රථමේ නවදානය පුවත් සිරස්තල වෙත. වෙච්ච වැරදි අමතක කරමු. සියලු දෙනාම එකතු වෙලා රට ඉදිරියට ගෙන යමු. ජනපති ඉල්ලයි. ණය ගෙවන්න ඕන වුණාම ගෙදර තියෙන මොකක් හරි විකුණන්න වෙනවා. ලාබ ලබන ආයතන විකුරන්නේ ඇයිදැයි මාධ්‍යවේදිනයක් ඇසූ ප්‍රශ්නයකට ජනපති දුන් පිළිතුර. අපිට ණයගෙවන්න තියෙනව නේද? ඔය තියාගෙන ණයගෙවන්න බෑනේ. අපිට ණයගෙවන්න බැරි නම් ගෙදර තියෙන මොකක් හරි විකුණලා හරි ණයගෙවන්න ඕනේනේ. දහසේ වතාවක් IMF වලින් ගත්ත ණය සහ ගත්ත අය මොකද කළේ? අද ටෙලිවැකියෙන්. සියත මර්ධනය කරන්න ආණ්ඩුවට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අර්ගලේ නීතිචයෝ සියත වෙනුවෙන් හඬ නගයි. එළබෙන සතියේදී වෘතියවේදින් දස දහස් ගණනින් පාරට වර්ජන රැල්ලක් ඇරඹීමේ සූදානමක්. මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකින් ඉදිරි දිනවලදී කැඳවා සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් අගමැති දිනේශ් කියයි. ආණ්ඩුවේ තහනම් වචනය මැතිවරණය ෆැෆ්‍රල් පවසයි. ජාතික භික්‍ෂු පෙරමුණ මානු හිමිකම් යයි. අවස්ථා විසි දෙකදී ජනපති මැතිවරණයට බාධා කලා අපෙත් වර ප්‍රසාද උල්ලංඝනය වුණා විපක්ෂෙන් චෝදනා. මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයින් ඉදිරි දිනවලදී කැඳවා සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළා. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස යොමු කළ පැනයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින්. මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකින් ඉදිරි දිනවලදී කැඳවා සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධන අද ප්‍රකාශ කළා. ඒ විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස පාර්ලිමේන්තුවේදී යොමු කළ පැන එකට පිළිතුරු ලබා දෙමින්. මම කරුණා කළ අගමැතිතුමාගෙන් අහනවා රජයේ මුද්‍රණාලයටත් මැතිවරණ කොමිසමටත් වෙන් කරපු මුදල් මොකද මේක ලබා නොදීම තුලින් ඔබතුමා කරන්නේ අපි සීළු දෙනාගේම වරප්‍රසාද කඩකිරීම මුදල් ටික වෙන් කරනවද මුදල් ටික ලබා දෙනවද නැද්ද yes or no මේ ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු විභාග කීපයක් පවතිනවා ඉතින් අපි තීරණවල ක්‍රියාමාර්ග අනුව කටයුතු කරාවේ මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශයක් කරලා තිබෙනවා ඒ ප්‍රකාශයත් අවසානයක් නැති ප්‍රකාශයක් මම අමාත්‍යවරයාට හැටියට ඒ කැඳවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කවද්ද මේ මුදල් ලබලා දෙන්න කටයුතු කරන්නේ. දැන් තමුන්නාසාට IMF එකනුත් මුදල් ලැබිලා තියෙනවා. කවද්ද කවද්ද? ගරු අගමැත්තුමා උත්තරයක් දුන්නා. ඊට වඩා උත්තරයක් නෑ කොච්චර කෑගැහුවත් ඔය ප්‍රචාරයට කෑගහන්න කමන්නේ. උමුතුමාලම අධිකරණයට ගියා. එකක් එක සැරයක් නෙමෙයි දෙසරයක් නෙමෙයි තුන් සැරයක්ම දැන් ගිහිලා හිර වෙලා ඉන්නවා මැයි මාසේ දෙවනි සතිය වෙනකන් එතන ඊළඟ නඩු දීලා ඒව ඔක්කොම ඔබතුමාලා කරේ. ඔක්කොම ඔබතුමාලා කරේ. අපේ අපි අධිකරණයට කියන කිසිම අවස්ථාවක මැතිවරණය සංසාරය වගේ මේක කොහෙ කවද වෙනවද කියලා කවුරුත් තමුන්නාන්සලා අපිට කියන්නෙත් නෑ සංසාරය වගේ මේක යනවා දැන් මැතිවරණය පවත්වීම සඳහා ආණ්ඩු විසින් බාධා කරන නිසා තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ යන්න උනේ එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුවත් මැතිවරණ පනත අනුවත් ක්‍රියාමාර්ග ගියා නම් මාර්තු මාසේ 9 ඡන්ද තියෙනවා විධායක හිතුවක්කාර ලෙස ඡන්ද කඩාකප්පල් කරනවා එහෙම නැත්නම් මේ අධිකරණයේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක දැන් මේ ප්‍රශ්නේ දිගින් දිගටම ඊයේත් අහනවා පෙරේදා ඒකත් අහනවා මේකට අද අගමැත්තුමා පැහැදිලි පිළිතුරකුත් දුන්න අපි කිසිම අවස්ථාවක ආණ්ඩුවක් හැටියට මේ මැතිවරණය කල්දාන්න කටයුතු කරලා නෑ බාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්ගෙන් මේ කාරණාවට උත්තරත් දීලා තියෙනවා ඔබතුමා හැමදාම ගිරවාගේ කියවනවනේ ඔබතුමා විපක්ෂ නායකය හැටියට වගකීමකින් කටයුතු කරන්නකො මොකද්ද මේ විහිළුව රට විනාශන්න එපා අර ඔබතුමල්ලගේ එක ගැලිවි ගැලිවි යන්නේ ඒකයි අර අනිත් පැත්තට පළාත් පාලන මැතිවරණය අවස්ථා කිහිපයකදීම කල් දැමීමට මැතිවරණ කොමිසම කටයුතු මතු කළ මෙවන විට ආණ්ඩුවේ තහනම් වචනය මැතිවරණය බවට පත්ව ඇති බවයි පැප්‍රල් සංවිධානයේ විදායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි ප්‍රකාශ කළේ මැතිවරණ කියන කාරණේ ආණ්ඩුවේ තහනම් වචනය බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මොකද අනික් සෑම ශේෂ්ඨයක් සම්බන්ධයෙන්ම ජනාධිපතිතුමන් සාකච්ඡා කරනවා. බොහෝ සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බවට පත් කරන්නට ඔහු උපදෙස් දෙනවා. නැත්නම් ඒ සඳහා ක්‍රියා කරමින් තිබෙනවා. හැබැයි මේ රටේ මිලියන 16ක් වෙන ඡන්දදායකයාගේ ඡන්ද අයිතිය ආණ්ඩුවේ තහනම් වචනය බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේක දිගින් දිගටම මේ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩකඩ දෙන්නට බෑ. මේ රටේ ව්‍යවස්ථාපිතව මේ මොහොතේ මේ කරමින් තිබෙන්නේ රටේ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක්. ඒ වගේම අධිකරණය ලබා දීපු නියෝග නොසලකා හැරීමක්. මේක ඊටාම බරපතල තත්වයක් හැටියට අපි දකිනවා. මේ අතර මැතිවරණය නොපැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ අද මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්ද ඉදිරිපත් කළා. අපේ මූලික අයිතියක් වෙච්ච ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් වෙච්ච ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය කඩ වෙලා තිබෙනවා මේ කාර්ය සඳහා මේ වෙනකොට මැතිවරණ කොමිසමේ කොමසාරිස්තුමා අපි වගඋත්තරකරුවන් බවට පත් කළා ඒ වගේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සහ ඒ වගේම රජයේ මුද්‍රණාලයේ මුද්‍රණාලි ප්‍රතිනිය මෙහි වගඋත්තරකරුවන් කරමින් මහ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් වූ මැතිවරණය නොපැවැත්වීම සම්බන්ධව මේ පැමිණිල්ල අද අපි මානවිකම් කොමිසම් සභාවෙත බාර දෙනු ලැබුවා පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමීමට ජනාධිපතිවරයා අවස්ථා විසි දෙකකදී කටයුතු කළ බව විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. විනිසුරු ප්‍රජාවට අත තැබීමට දරන උත්සාහයද පිළිකුල් සහගත බවයි මහාචාර්ය GLP රිස් ප්‍රකාශ කළේ. ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. මේ මොහොත වන විට අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පද්ධතිය ගරා වැටමින් පවතින. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පද්ධතිය විනාශ කිරීමේ ක්‍රියාදාමයේ නායකත්වයේ දරන්නේ රටේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ වර්තමාන ආණ්ඩුවයි. මේ මොහොත වන විට අප රටේ ජනතාවගේ මූලික අයිතියක් වන සර්වජන ඡන්ද බලය සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලසමින් පවතිනවා. નિયમિત කාලයට පැවැත්විය යුතු පළාත් පාලන මැතිවරණය නොපවත්වන්නට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය කුමන්ත්‍රණ ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. මේ මොහොත වන විට 20 දෙවතාවකට වැඩි ප්‍රමාණයක් මැතිවරණයට බාධා පමුණවන්නට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ඒ වගේම අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ මේ රජයත් නිලධාරීන් කොට්ටාසයකුත් කටයුතු කරනවා. ස්වාධීන අධිකරණය වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනතාවගේ සර්වජන ඡන්ද බලය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අධිකරණයේ සියලුම සමාජිකින්ගේ ඒ ගරු පැවැත්ම වෙනුවෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම පෙනී සිටිනවා කියන කාරණාව මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්නට ඕන. අධිකරණයට අතපෙවීමක් මේ මොහොතේ සිදු වෙනවා. ඒක අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගය කරන රටේ දේශපාලඥයින් හැටියට මහජන නියෝජිතින් හැටියට දැඩි ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපි සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන් පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියේ කැඳවීමට. ඒක වැරදි ප්‍රතිපත්තියක් ඒ තුළින් බොහොම බරපතල දුර්විපාක අනිවාර්යෙන් ජනිත වෙනවා. ශිෂ්ට රටක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ පාර්ලිමේන්තුවට කිසිම බලයක් නැහැ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට නියෝග දෙන්න මොන නඩුද අන්නේ මොන නඩුව ඇසීමද නවත්වන්නේ ආන නඩු කොයි විදිහටද අහන්නේ උසාවිය ගන්නා තීරණ පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ සාධාරණීකරණය කරන්න මොනවද ඒකට හේතු එවැනි මැදහත් වීමකට කිසිම ඉඩක් නැහැ අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අහන නඩුවක් නවත්තන්නේ කියලා පාර්ලිමේන්තුව නියෝගයක් දෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ නීතියේ ස්වාධිපත්‍ය නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ ඒකාධිපති පාලනයක් ආජ්‍රාදායකත්වය වරත් ප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරපු මුදලක් ලබා නොදීම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා අපේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ වරප්‍රසාද කඩකිරීම. අපි දිගෙන් දිගටම මේ වෙනුවෙන් සටන් කරා. ඒ වගේම දැන්ටමත් අපි නඩුවක් පවරලා තියෙනවා විශේෂයෙන් අධිකරණයට අපහාස කරා කියන චෝදනාව යටතේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට. අද අද භයානක විදිහට මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විනාශ වෙලා ඒකාධිපති ගමනක් යන්නේ. අපි ජනාධිපතිරට අභියෝග කරනවා ජනාධිපතිවරණයකට යන්න ජනතාවගේ ප්‍රතිචාරය දාට ලබාදී. වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නය ගෙනාපු යෝජනාව ගෙනාපු මන්ත්‍රීවරයවත් දන්නේ නැහැ ඔහු ගෙනාපු යෝජනාව මොකක්ද කියලා. ඔහුට ලියලා දීපු තිර පිටපතක්. පාර්ලිමේන්තුවේ එහා පැත්තේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඒ ඇතම් අයගේ ලියපු පිටපතක් තමයි ඔහු ඉදිරිපත් කරේ. අද ඔහු එවනේ පෙනී සිටියා වුණත් ඒක පිටිපස්සේ මුදල් අමාත්‍යාංශ රාජ්‍ය ඇමතිවරයා පෙනී සිටියේ මේ මැතිවරණය කල්දමීමේ අරමුණ වෙනුවෙන්. දැන් මේ මොන දේ වුණත් මැතිවරණය කල්දමීමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මලගමක් වෙනවා වගේම ඒක පාවිච්චි කරලා මැතිවරණ කල්දමීමේ අරමුණ වෙනුවෙන් ගහන්න පුළුවන් හැම ගේම් එකක්ම ගහලා අවසානයේදී මෙරට මිනිස්සුන්ගේ විශ්වාසයත් තිබිච්ච අධිකරණ පද්ධතියට ගහන්න ව්‍යස්ථාදායකේ පාවිච්චි කරලා මේ කරන නීච වැඩය මා විශ්වාස කරන අපේ රටේ දේශපාලනයේ ඉතාමත් නරකම දෙයක් නරකම ආදර්ශයක්. විනිසුරුවරුන්ට අත තබන්න එපා යන්න තේමා කරගත් නිහඬ විරෝධතාවයක් අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉදිරිපිට දී පැවැත්වුණා. ඒ නීතිඥ ප්‍රජාවගේ සහභාගීත්වයෙනුයි. විනිසුරුවරුන්ට අත නොතමුණු ලෙස තේමා කරගත් නිහඬ විරෝධතාවයක් අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඉදිරිපිට දී පැවැත්වුණා. විනිසුරුවරුන් වරප්‍රසාද කමිටුවට කැඳවීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් නීතිචවරුන් මෙහිදී සිය දැඩි විරෝධය එල්ල කළා. නීතිචවරුන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතුවලට බාධාවක් නෙවෙයි ඒක. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ අර්ථ නිරූපණය කරන්න හැදුවා පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු වලට අධිකරණය ඇඟිලි ගහනවා කියලා. ඒක නිසා මේක ඒගොල්ලන්ගේ ඌමනාවට වෙච්ච වැඩක්. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ කැචරලා දෙන්නේ තමයි ප්‍රේම්නාසි 12ත් කියන්නේ සයන් සේමසිංහ කියන්නේ. ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ හඬ තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ කියවුනේ. ඒක නිසා අපි නීතිඥ ප්‍රජාව විදියට තීරණය කළා තියෙනවා මේක ඍජුවම අධිකරණයට අතපෙවීමක්. මේ ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්නේ මැතිවරණයට මුණ පාන දින තත්වය මගහැර ගන්න වෙන පිටින් යන රණ්ඩු හදාගන්න. පාර්ලිමේන්තුවේ දොළවත්ත මහත්තයා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනා වුණත් මම හිතන විදියට ඕක එතුමාගේ අඬ වුණත් අත වෙන කාගේ හරි. ඒ ඇවිල්ලා තිරපත. ඒ තිරපත තමයි ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ එදා ක්‍රියාත්මක වුණේ. බොහොම පැහැදිලිව මේ රජයට අවවාදයක් ලබා දෙන්න කැමති. කරුණාකරලා ওই වැරද්ද කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. තමුන්ලා හිතනවා නම් ඕන ඕන නීති දාලා ඕන ඕන වංගු ගහලා මේ රටේ නීතිය විනාශ කරන්න පුළුවන් කියලා මේ සමස්ත නීතිඥවරු ඒකට විරුද්ධව එක පෙළට හිටගෙන ආණ්ඩු වෙනස් කරන තැනට ගිහිල්ලා වුණත් මේ රට තුල නීතිය ස්ථාපිත කරන තැනට දක්වා මේ සටන අපි අරගෙන යනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අපි දන්නවා වැඩි දෙනෙක්ට ඕලෙවල් සහතිකේවත් නැති අය ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉන්න වරප්‍රසාද කමිටුවක් තමයි මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අතුරු නියෝගයක් සම්බන්ධව මතයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ගන්නන්නේ. මතක තියාගන්න අධිකරණයේ වගකීම තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහට හෝ වෙන කාටවත් මේ මේ රටේ මහ ජනතාවට අධිකරණය රකින්නේ වගකීම. දැන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒකාධිපතියෙක් ලෙසට කටයුතු කරගෙන යන්නේ වෙන මොහොකටවත් නෙමේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහු ඒකාධිපතියෙක් වෙලා මේ රටේ ජනතාව මේ රටේ ජනතාව මර්ධනය කළ පීඩාවටපත් කරන්න. ඒක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය. දූෂණය වංචාව අකාර්යක්ෂමතාව සහ අක්‍රමිකතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. Television Telidaquia පොඩි එකෙකු අලුතු උපන්නහම ඒ කාලේ අපේ ගෙවල් වල උළුවස් එලියෙනවා බාලගිරි දෝෂය අද නෙවෙයි හෙට කියලා නේද මේ කතාව විස්තර කරන්නට ගියොත් ඉතින් ටෙලිවැකිය ඊටම වෙන් කරන්නට වෙනවා මෙහෙම ලිව්වේ පලාත් පාලන ඡන්දය ඉතින් අද නෙවෙයි හෙටනේ නේද ආයේ සැරයක් ඇහුණ නිසායි එහෙම ලිව්වේ හොඳේ රටක ජනතාවගේ මූලික මානව අයිතිවාසිකමක් ඡන්ද බලය ඒ සඳහා තමයි ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම් සභාව පත් කළේ හරියට අර මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ආන් ඒක වගේ නේද. නමට මොන ස්වාධීන කොමිෂන් සබහ දැම්මත් හෙට දවසෙත් මොන දූෂණ විරෝධී පනත් ගෙනාවත්න් එසිියල්ල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සියල්ලට ඉහලින් තබා ඇති විදහයකයට යටත් නම් ශිෂ්ට සම්පන්න ලෝකයේ පිළිගැනීම සැමට්ට සමානනීතියේ ආධිපත්‍යය එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ. අපේ රටේ සියල්ලටම උඩින් විදාහයක බලතල තබා තිබෙනවා. සබුද්ධික මිනිසුන් එක්ව දිනක මේ අංගවි අපි කළ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කළේ නැත්නම් අනාගතයේ බලයගන්න ඕනෙම අයෙකු තම අසීමිත විදායක බලතල භාවිත කරන්නට පුළුවන්. නීතියට යුක්තියට සම අයිතිවාසිකම් නැති ලෝකේ බොහෝ රටවල ජනතාව විින්ද දුක හා විඳින දුක ඊට කදිම උදාහරණ හොඳේ අප මේ අත්විඳිමින් සිටින චන්දය කල් දැමීමේ බාලගිරි දෝෂයට හේතුව මේ විදාහයක බලතල බව ඉතිහාසය දවසක ලියලතියාවේ හොඳේ දැම් බලමු IMF ණයදිහා ජනපති රනිල්ගේ සිට පොහොට්ටුවෙත් බොහෝ අය කියන්නේ එය අප ලැබූ ජයග්‍රහණයක් බවයි. එදා රාජපක්ෂ ලබ මහා ඉහලින් ඔසවා තැබූ සමහර පොහොට්ටු දේශපාලනක්ඥින් දැන් පවසන්නේ රාජපක්ෂ කෙනෙකු අදත් සිටියා නම් ණය නැති බවයි. නේද ණය හම්බෙන්නේ නැති බවයි. හොඳේ ඒ තරමටම අද බොහෝ පොහොට්ටු සාමාජිකින් රනිල් කරණය වෙමින් සිටින බව පේනවා. ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිගේ පැත්තෙන් ඔහුට සතුට දනවන කාරණාවක් වනවා වූවාට කිසිදු සැකයක් නෑ. මන්ද අනාගත ජනාධිපතිවරණයකදී රනිල් බික්‍රමසිංහට පොහොට්ටුවසේම ඔහුගේම පක්ෂයටද නායකත්වේදීමට අවස්ථාවෝදාවන නිසා නේද. දැන් අනාගත දේශපාලන පොරපිටිය වෙනස්වමින් තිබෙනවා හැබැයි. වත්මන් බහුතරයක් අසන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඊට කදිම උදාහරණයක් තමයි දාසේ වතාවක්ම IMF ගිය එක. දාහත් වතාව මේ ගියේ. ඒ ගිය අවස්ථාවලදී අපට කීයක් ලැබුණද? ඇයි මේ රට හදන්න බැරි වුණේ? අන්න ඒ නිසාම අද දල සාරාංශයක් ඉදිරිපත් කරන්නට තීරණය කළා. මොනවා ගැනද දන්නවද? අපි IMF ගිය වතාවල් සහ ඒ ඒ අවස්ථාවල ඉල්ලූ ණය ප්‍රමාණ ලැබුණ ණය ප්‍රමාණ හා කවුද බලයේ හිටියේ කියලා. දැන් මේ IMF විතරයි හොඳේ. ලෝකේ වෙන වෙන බැංකුවලින් වෙන වෙන වෙන විදිහට ගත්ත නය මේකට නෑ හරිද අපි මුලින්ම IMF නයක් ඉල්ලලා තියන්නේ එක්දහස් නමසේ හැට පහේ ජනවාරිවල. ඉල්ලූ නය ප්‍රමාණය හරි පොඩි ගානක් ඒ කාලෙ හැටියට ලොකු ඇති ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තිහයි. IMF එක අප ඉල්ලූ නය මුදලෙන් දීලා තියෙන්නේෙත් සියට හැත්ත පහයි එකනර මිලියන තිහෙම දීලත් නෑ එදා රට කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. එක්දා සම්සේ හැට හයේ ජූනි මාසෙ විතර තව ඇමරිකානු ඩොල මිලියන විසි පහක් ඉල්ලලා තියෙනවා. විසි පහක් හරිද එදා අයිF එක සියට සීයක්ම දීලා තියෙනවා. ඒකැනි ඉල්ලපු රුපියල් මිලියන විසි පහම දුන්න. එතකොටත් රට පාලනය කළේ එක්සච්ඡාතික පක්ෂය. ඉළඟට එක්දහස් නමසය හැට අටේ ඒකැන තුන්ගනි වතාවට අයම ෆිල්ලපු වෙලාව. එදා ඉල්ල තියෙන ඇමරිකානු ඩොල මිලියන විස්සක් ොඩි ගණන් ඒවා ඒ කාලි හැටිට ලොකු ඇතිය ඒ විස්සම ලැබිලා තියෙනවා එදත් රට කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් හතරවෙනි වතාව. එක්දහස් නමසේ හැට නමයයි එක්දහ සමසී හැත්තෑවයි අතර ඔය තමයි හතරවෙනි අවස්ථාව. එදා අයම එක නිල්ලූ ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකාලුන් ඩොල මිලියන විස්සක්. ඒ විස්සම ලැබුණ රට කළේ එක් සච්ඡාතක පක්ෂය. එක්දාසමසේ හැත්තේක එක්දාසමසේ හැත්ත දෙක අතර පස්වෙනි වතාව නය ඉල්ලලා තියෙනවා. ඇමරිකානු ඩොල මිලියන විසි පහක් ඉල්ලලා තියෙනවා විසි පහම ලැබුණ. එදා රට කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. එක්දාසමසේ හැත්ත හතර එක්දාසමසේ හැත්ත පහ ඉල්ලූ නාය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තිහයි. හැබැයි එදා අයF එක මේ ඉල්ලූ ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තිහෙන් සියට විසිනමයක් පුංචි ගානත් තමයි දීලා තියෙනෙ එදා රට කළේ ශ්‍රී ලංකානේ දහස් පක්ෂ සිරිමාවූ මැතිනිය එක්දස්නමසේ හැත්ත හත හැත්ත අට ඔන්න එක පාරටම ඉල්ලපු ගාන ඩබල් ට්‍රිබල් වුණා ඉල්ලූ ගාන තමයි ඇමරිකානු ඩොල මිලියන එකසිය දොළහක් ඉල්ලලා එකසිය දොළහම ලැබිලා තියෙනවා හැබැයි රට කළේ ජR ඒ කියන්නේ UNP ඉට පස්සේ එක්දාසමසේ හැත්ත නමේ අසුව එක අතර ඉල්ලපු ගාන දන්න ඉන්නවද ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සිය තිස්සයක් තුන්සිය තිස්සයක් ඒකැන්නේ තුන්සිය තිස්සයෙන් තුන්සේ තිස්සෑම ලැබුණ සිරිසියක් ලැබුණ අයම එක එක එදා දුන්න එදා රට කළේ ජාර්චාවර්ධන ඒ කියන්නේ UNPය ඔන්න දැන් නවබෙනි අවස්ථාව නවනි වතාවට IMF ණය ඉල්ලවා ඒ එක්දාසනසය අසුත්තුන අසු හතර කාලේ ඉල්ලූ ණය මුදල ඇමරිකානු ඩොල මිලියන එකසිය පහ හැබැයි ලැබුණේ සීට පණහයි භාගයයි හම්බුණේ එදා රට කළේ ජයර් ජයවර්ධන සහ UNපිය ඔන්න දැන් මේ දසවැනි වතාවට ණය ඉල්ලවා ඒ තමයි එක්දාසනසය අසු අට එක්දා සමසය අනු එක ඉල්ලූ ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල මිලියන දෙසිය දාහතරක් දෙසිය දාහතරම ලැබුණා එදා රට කළෙත් ජයාර් සහ UNපිය media ඔන්න දැන් එක්දාසමසේ අනුව එකයි අනු පහයි අතර එකොළොස්වැනි වතාවට. හොඳේ ඇමරිකානු ඩොල මිලියන හාරසිය පනස් පහක් ඉල්ලනවා ආරසිය පනස් පහක්. ලැබිල තියෙන්නේ සියට අසූතුනයි. එදා රට කළේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපති හැටියට ඒ ඇනි යුම්පියම තමයි. ඉට පස්සේ දෙදස් එක දෙදස් එකේ තමයි දොළොස්වැනි වතාවට ඉල්ලුවේ. ඉල්ලූ ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල මිලියන දෙසිය පනස් හතරයි. ඒ දෙසිය පනස් සතරම ලැබුණා. එදා රට කළේ පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ ජනාධ පක්ෂාධිපතිනිය චන්ද්‍රිකා අගමැති රනිල්. දෙදස්තුන දෙදස් හය අතර තමයි දහතුන්වැනි වතාවට IMFගේ. ඉල්ලූ නය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල මිලියන එකසි අනු අටක් ලැබුණේ සියයට දාහතරයි පොඩි ප්‍රමාණයක් ලැබුණේ හරිද හරි අඩුයි. එදා රට කළේ ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා අගමැති රනිල්. දෙදස්තුන දෙදස් හය ඔය අතරවාරේ ඒකැනෙ දා හතරවෙනි වතාව හරිනි එවලේ ඉල්ලවා ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සේ හැටාට ලැබුණේ සියට දා හතරක විතර අඩු ගාන කරද එදා රට කළේතුන් චන්ද්‍රිකයි රනිලුයි. ඉළඟට දෙදස් නමේ දෙදස් දොළහ අපි පාලොස්වනි වතාවට නයිල්ලවා ගාන දන්නවාද. ඇමරිකානු ඩොල මිලියන දෙදස් පන්සිය හැට හයක් ඉතිහාසේ එදා වෙනකොට තිබුණු ඉල්ලපු නයවලින් ඉහලම නය ප්‍රමාණය ඒ ගානම ලැබුණා. නමුත් මේ කොහ කොහොමද ඉතින් අයේ ගාන වැඩිවිල්ල නේද රට කළේ කවුද දන්නවාද ජනාධිපති මහින්ද. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය. හොඳේ ඔන්න දාසේවෙනි වතාව. දෙදස් දාසේ දෙදස් දහනමේ. අයඉල්ලවා. ඇමරිකානු ඩොල මිලියන එක්දාස් පන්සිය හතක් ගෝමද ගාන එක්දාස් පන්සිය හතක්. හැබැයි ඉවලේ ලැබුණේ සියට හැට හතක් විතරයි. එදා රට කළේ ජනපති මෛත්‍රපාල අග මැති රනිල්. හරිද දැන් ඔන්න දාහත්වනි වතාව මේ පාර ඉල්ලුව ගාන කොහොමද ඉල්ලුවේ පොඩි පහේ ගානක් නෙමෙයි ඉල්ලුවෙනෙමේ දෙන්නම් කිවේ හොඳේ ඇමරිකානු ඩොල බිලියන තුනක් වාරික හතරයි මාස හතලිස් අටයි නේද මේ පාර ජනපති රනිල් එවනේද ඕ අගමැති දිනේශ් පාලක පක්ෂය පොහොට්ටුව දැන් හැමදාම නයට අරන් නයට අරන් දැන් ආයෙත් තව තවත් ණය ළඟ හඬා වැටෙනවා. නේද? බංකොලොත් රටක් කියන වෙලාවකට නෑ කියනවා. අදට එපමණයි හොඳේ ලියන්නේ. සෙස්ස පස්සට තියන්නම්. දැන් තේරෙනවද ණය ගත්ත විදිය සහ ණයවල ප්‍රමාණය? අනුග්‍රහය ඔබ ඒලව නිම කලායෙක්ද ඔබගේ රැකයා හීනයට මාස දොල්හකවැනි අඩු කාලයකින් ළඟාවෙන්න හොඳම මාර්ගය ඒටේ අමතන්න බිඳුවයි හැත්ත හයයි බිඳුවයි පන්සේ පනස්නවයයි හයසිය හැටනවය. Give your international career boost by being globally recognized right here at IIHS. Reserve your seat today. Call us on 0114 651144. තව වෙන කොහෙන්ද? කිව්ටි පැටියට සනීපෙට ඩාලි බට්ලර් වෙතින් මනම්පේරි බාත්‍රයා අවුරුදුවාසේ ටයිල් නානකාමර කට්ටල සඳහා සීයට හතලියක් දක්වා වට්ටම් නිවස ලස්සන කරන ඔබේම තැන මනම්පේරි බාත්‍රයා ගාන්න මාතරමිදනිය. සියත ටෙලිවැකයට විශේෂ කාරක සභාවක් පත්කර එහි නිර්දේශ නීතිපතිවරයාට යොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදත් පාර්ශව කිහිපයකින්ම චෝදනා එල්ල වුණා. මේ රට තුළ සත්‍ය අනාවරණය කරන බය නැතුව අදහස් ප්‍රකාශ කරන මාධ්‍යවේදීන් අතුරුදහන් වුණා. ඇතැම් මාධ්‍යවේදීන් මහමග ඝාතනය වුණා. නමුත් අද වෙනතුරු අපරාධකාරයෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ. ඒ ආකාරයට මේ පාලකයෝ උත්සාහ කරනවා මේ රටේ මාධ්‍යන්හි කටවහඬ. ඒ සියලු උත්සාහයන් අසාර්ථක වන තැන මේ පාලකයෝ උත්සාහ කරනවා රටේ පවතින නීතිය පාවිච්චි කරලා මේ මාධ්‍ය ආයතන මර්ධනය කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා මේ වෙනකොට සියත මාධ්‍ය ආයතනයේ ටෙලිවැකිය කියනේ ජනප්‍රිය වැඩසටහන පවත්වාගෙන යන ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙක් වෙන ලාල් මාවලගේ කියන මාධ්‍යවේදියාව මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කමිටුවක් මගින් සකස් කරන ලද වාර්තාවක් අරඹයා නීතිපතිවරයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සඳහා උපදෙස් පතණ්ඩත් ඒ වගේම ඉතාමත් සැකමුසු විදිහට මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට ඒ නිර්දේශයන් යොමු කරන්නත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. බොහොම පැහැදිලි මේ උත්සාහ කරන්නේ රටේ නොබියව ප්‍රශ්න කතා කරන මාධ්‍යවේදීන් නීතිය හමුවට පමුණලා ඔවුන්ගේ හඬ නිහඬ කරන්න අපි පැහැදිලිවම කියනවා රටේ ජනතාව දැනුවත් කරපු ඇත්ත ප්‍රශ්නය නොබියව කතා කරපු මාධ්‍ය වෙනුවෙන් मेरटे नीतिज्ञ प्रजावत අරගලයේ නීතිඥෝ සංවිධානයේ විදියට අපිත් එක පවුරක් විදියට පෙනී සිටිනවා කියන කාරණාව. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා සියත මාධ්‍යවේදී අපේ හේමන්ද මාවලගේ මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියා බරපතල ලෙස මර්ධනය කරන්න පිමුරුපත් හදනවා. දැන් අර ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්තයාද මේ පනත ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතුමාගේ සෙල්ලම් ටික බොහොම එතුමා දැන් ඇපිල් කෝට් එකේ පිහිටෙන් එළියේ ඉන්නේ. මේ ලාල් මාවලගේ මහත්තයාට තියෙන අත තමයි හෙට අනිත් මාධ්‍යවේදීන්ට අත තියන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන ඒවට ලෑස්ති වෙන්න එපා. එහෙම කරන්න කරන්න කරන්න ඕගොල්ලෝ ඔය පුටුවලින් බැහලා යන දවස වැඩි ඈතක නෑ කියලා අපි සිහිපත් කරනවා. මාධ්‍ය මර්ධනයට දැන් කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා. සියත මාධ්‍යයේ ටෙලිවැකිය කරන මාවලගේ මහත්මයාට පුදුමාකාර විදිහේ මරණ තර්ජන කරලා තියෙනවා. මම ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මාධ්‍යයට අත තියන්න යන්න එපා. මාධ්‍ය තුලින් තමයි ඔබතුමාලා ගොඩ වෙලා තියෙන්නේ. විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය, අධිකරණය කෙනේ මූලික කුළුණු තුنين එහාට ගත්තොත් බොහෝ අය කතා වෙන හතරවෙනි කුළුණ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක ජනමාධ්‍ය වල ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒතකොට මේ සතියෙම අපි දැක්කා ඒ ජනමාධ්‍යවල ස්වාධීනත්වයටත් සහ මුලින්ම අකුල් හෙළන ආකාරයට සියත ටෙලිවැකියට එරෙහිව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යාජ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් යොදා ගනිමින් කටයුතු කරන්න දරන ප්‍රයත්නය. එතකොට මේ තුල අපිට පේන්න තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් බලය අධිකරණය අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ සහ ජනමාධ්‍ය නිදහස මේ සියලුම අංශ තමන්ගේ අභිමතය පරිදි හැසිරීමට දරන ප්‍රයත්නය. දකුණු ආසියාවේ ශක්තිමත්ම දූෂණ මර්ධන පනත මෙරටට හඳුන්වා දෙන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමග ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී. ණය ගෙවන්න තියෙනවා නම් gedara බඩු විකුණලා හරි ඒක කරන්න වෙන බව ජනාධිපතිවරයා මෙම සාකච්ඡාවේදී අවධාරණය කළා. ඒ මාධ්‍ය යොමු කළ පැනයකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනුයි. මේ අපි වැඩසටහන් අපි ගත්තේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි අවසන් කරේ නෑ. ඇයි අවසන් කරේ නැත්තේ? ඒක දේශපාලනට යට වුණා නැත්නම් ජනමතයක් ඇති වුණා. ඉතින් ජනමතය හැදුවේ මාධ්‍ය. ඉතින් මේ සැරේ මම අහන්නේ ඒ නිසා මේ වතාවේ සාර්ථක කරන්න මාධ්‍යයෙන් සම්පූර්ණ සහාය දෙන්න කියලා. මේක විතර නෙමෙයි MCC එනකොට කිව්වා MCC එක රට මේ දෙකට බෙදනවා කියලා. ඊළඟට IMF එකෙන් ගේනකොට කියනවා අපි බටහිරට යට වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරගෙන යන්න අපිට අමාරුයි. ඒකයි මම මේ සැරේ එන්න කිව්වේ. මොකද මේ සහයෝගය තියෙනවා නම් 17 වෙනි එක අපි සාර්ථක කරන්න. අපි එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි දැන් අමාරු තැනක ඉන්න. පරණ සෙල්ලම් ටික, පරණ ගේම්ස් ටික ගහන්න බෑ. කැව්වොත් අපි තව යනවා. ඒකයි මම ඔක්කොලන්ට කිව්වේ මේ අතීතය අමතක කළා. අපි ඉදිරියට යමු කියලා. මෙතුමලා කරු වැරදිත් තියෙනවා, අපි කරු වැරදිත් තියෙනවා. එකම නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කරපු වැරදිත් තියෙනවා. ඒත් අපි විශේෂයෙන්ම එකඟ වෙලා සහයෝගය දෙන්න කියලා. එච්චරයි මං ඉල්ලන්නේ. කතා බහක් යනවා විශේෂයෙන්ම මේ මුදලුත් රාජ්‍ය වේදම් පියව ගන්න යොදාගෙන ඉවරලා හොරකම් කරන්න සූදානම් වෙනවා වගේ කියන කාරණා මේ ලැබුණු සල්ලි අරගෙන අපි මේ මාසේ පඩි ගෙවන. ඒක හොරකම් කිරීමක් නම් මේ නිකන් කතාවන්නේ ඒක මම මම කියන්නේ මගේ ඉල්ලීම තියෙන්නේ ඔය කතා කියලානේ මේක නැති වුනේ. දැන් මේ සල්ලි ඔක්කොම අපි මේ සැරේ යොදවනවා පඩි ගෙවන්න. ඉතින් ඔබතුමා කිව්ව හැට මම නවත්තන්නම්. එතකොට කියන්න මාධ්‍යයෙන් කිව්වා ගෙවන්න එපා කියලා. මම කියන ඔය කතා අරන් ඉන්න එපා. ඔහොම කියලා කියලානේ. ඔය කියන සමහර මිනිස්සු වරකම් කරන ඊට වඩා. ඔය ඉන්න මේ හැම එක්කෙනාටම වඩා ජනාධිපතියට මගේ පඩිය අඩුයි. ඔතෙන්ට යන්න එපා කියලා කියන්නේ. මං කියන්නේ ආකල්පය වෙනස් කරන්න කියලා. දැන් මට කිව්වේ මං ආවේ හොරුන් ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ඔක්කොමලා කිව්වේ මම මල් මුදල් හොරකම් කරන හොරුන් ආරක්ෂා කරන්නට කියලා. දැන් IMF එක්ක සාකච්ඡා කරලා දකුණු ආසියාවේ තදම දූෂණ මර්ධන නීතිය අපි ගේනවා. ඔව් ජනාධිපතිතුමනි මේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ටෙලිකොම් සමාගම ඇතුළු මේ ආයතන කීපයක් ඒ කියන්නේ රජයේ කොටස් විකුණා දැමීමට තීරණය කළා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද? මම පාඩු ලබන්නේ අපිට ණය ගෙවන්න තියනවා නේද? ඔයා තියාගෙන ණය ගෙවන්න බෑනේ. අපිට ණය ගෙවන්න බැරි නම් ගෙදර තියෙන මොකක් හරි විකුණලා හරි ණය ගෙවන්න ඕනේනේ. ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඇයි මොකද්ද මේ පැහැදිලි කිරීම ඕනේ? ඇයි පාඩු ලබන්නේ නැති ආයතනත් විකුණලා දාන්නේ? ඔය මොන ආර්ථික ධර්මයේද කියන්නේ මට? මොන ආර්ථික ධර්මයේද මගෙන් අහන්නේ? එතකොට මං කියන්නම්. අපි රජයේ මේ ව්‍යාපාරවල ඉන්න වැඩක් නැහැ. කොයි රටේද නීතියක් තියෙන්නේ මේවා තියෙන්න ඕන කියලා. ওই සංස්ථා අල්ලගත්තාම කවුද හම්බ කරන්නේ රටද? කාගවත් වගකීමක් නැහැනේ. මම අපි අපි යන්නේ සාමාන්‍ය රටක් හැටියට සීග්‍රෙන් දියුණු වෙන්න. අපි විතරයි මෙතන කියන්නේ මේවා තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඉන්දියාව විකුණන්නේ මේ ඒ අයගේ ගුවන් තොටුපොළ ගුවන් තොටුපොළවල් විකුණන ලාභ ලබන ඒවා. දැන් ඉන්දියාවත් එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිත් එතෙන්ට යන්න තියෙන්නේ. රජයට තියෙන රජයේ සේවා ගෙනියන්න. නීතිය සාමය ආරක්ෂා කරන්න, ජනතාවේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. අද හොඳ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙනවද? ඉංගලන්තේ කරන්නේ ඒකනේ. ඉංගලන්තේ කාටද අයිති මේ ටෙලිකොම් එක? කාටද අයිති ප්‍රංශේ? කවටද අයිති ඇමරිකාව? ඉතින් අපි එහෙම දිනු වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් උතුරු කොරියාව වගේ වැටෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙකෙන් මොකද්ද කැමති කියලා ඔබතුමිය මට කියන්න. වෘත්තීය වේදීන් දසදහස් ගණනින් එළඹෙන සතියේදී පාරට බැසීමට සූදානම් බව වෘත්තීය වේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය එකමුතුව පවසනවා. ඒ සිය ගැටලු සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා පොහොසත් වීම නිසායි. රජයේ අසාධාරණ බදු ක්‍රමයට එරෙහිව පසුගිය පහළොස්වනදා දැවන්ත වෘත්තිය අරගලයක් රට පුරා පැවැතුණා. ඒ විවිධ ශේෂ්ත්‍ර නියෝජනය කරන වෘත්තිය ක්‍රියාකාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්. මේත් සමග මෙම ගැටලුවට සහනයක් ලබාදීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන බවයි ජනාධිපති ලේකම්වරයා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේ. නමුත් මෙතෙක් ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දී නැති බව වෘත්තියවේදීන්ගේ වෘත්තිය සමිති එකමුතුව පවසනවා. ඒ අනුව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සඳහා වූ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වුණා. වහාම අපි බලාපොරොත්තු වුණු විසඳුම ලබා දෙන්න ජනාධිපති ලේකම්තුමා පැහැදිලිව පොරොන්දු වුණු ඒ අතරමැද විසඳුම අපිට ප්‍රකාශයටපත් කරන්න. එහෙම එන්න බැරි නම් එළඹෙන සතියේදී මේ රටේ වෘත්තීය වේදීන් දසදහස් ගණන් පාරට එන්න සූදානම් කියන කාරණය අපි මේ මොහොතේදී ප්‍රකාශයටපත් කරනවා. දැන් පහුගිය කාලේ විශේෂයෙන් වර අධිකාරියට, ඒ වගේම ලංකා විදුලි මණ්ඩලයට මිලිටරීකරණය හඳුනා දෙන්න උත්සාහයක් රජය විසින් දරන්න පටන් ගත්තා. එෙහිදී අපේ ආයතන වලට පැමිණිලා අපේ වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් පුහුණුවීමක් ලබන්න උත්සාහයක යෙදුණා. හැබැයි අද අපේ වෘත්තිකයන්ගේ සංධානයේ විදිහට ඒකමතිකව තීරණය කරා. මින් පස්සේ බාහිර පුද්ගලයන්ට අපේ ආයතන තුල කිසිසේත්ම පුහුණුවීම් කටයුතු කරන්න අපි සූදානමක් නැහැ. රජයට කියන්නේ මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් රජයේදී පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න. එහෙම නොවුනොත් අපි වෘත්තිකයන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය එකමුතු වෙලා අද තීරණයක් ගත්තා. ඉදිරි සතිය ඇතුළත නැවත වතාවක් අපි මේ රටේ සියලුම වෘත්තිකයන්ගේ සහ අනිකුත් වෘත්තීය සමිති එකතු කරගෙන ප්‍රබල උද්ඝෝෂණ මාලාවකට නැවත වතාවක් අපට අවතීර්ණ වෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියන කාරණය. ලබන සතිය වෙනකොටත් මේ සාකච්ඡාවේ එකඟතාවයන් තුලින් මේ විසඳුම් ලැබෙන්නේ නැත්නම් අපිට වෘත්තීය වේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය එකමුතුව හැටියට ලබන සතිය ඇතුළත නැවතත් රට පුරා විරෝධතාවයන් එහෙම නැත්නම් වෘත්තීයවේදීන්ගේ ඉල්ලීම් සහිත ඒ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරඹීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.